Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje foi o Liu. Senhor Liu Kang, o senhor está preso por tráfico de drogas. O quê? Temos uma testemunha. Mas não pode não, ser. Não, resista, senhor Liu Kang. Não, não, espere. Pare. Ah! Ei, mas que calamba! Eu disse que foi o Liu! Que foi o Liu!